физика жана техника биз жашап жаткан мезгил илимдин тез өнүгүшү илимий ачылыштардын өнөр жайга айыл чарбасына адамзаттын турмушуна тез киришүүсү менен мүнөздөлөт техниканын өнүгүшү физиканын өнүгүшү менен тыгыз байланышта ошентип адамдар биздин заманга чейинки бир нече кылымдар бою электрдик кубулуштарды байкашкан бирок өнөр жайда жана күнүмдүк турмушта электр энергиясы 19 кылымдын аягында электрдик куулуштардын баш ие турган негизги мыйзамдары ачылгандан кийин гана колдонула баштаган электрондук техниканын өнүгүшү калькуляторлордун эсептөө машиналардын телевизорлордун жаңы моделдеринин автоматтык түзүлүштөрдүн пайда болушу жарым өткөргүч материалдарды иштеп чыгуунун аркасында мүмкүн болду ал эми өз кезинде ЭЭМ-ди э колдонуу көптөгөн илимий жана практикалык маселелерди чечүүгө жардам берет мисалы компьютер космостук телолордун жана кораблдердин кыймылынын траекториясын так эсептеп чыгууга мүмкүндүк берет